Hussein Asfaun jedhama. Hojjetaa misoomaa godina Baalee Bahaa Aanaa Gindir ganda Haarawaa afur muuxannoo kunuunsa saawwan aannanii akka nu dabarsaniif qe'ee awwaal shayasan akkaataa kunuunsa saawwan aannanii ittiin haadha manaatii fi abbaa warraa waliin ta'anii ittiin dalagan daawwachuu deemaa jirran hordofa. akkam jirtu nagaa bultanii awwal. Nagaa hodhatan anaa dhufu. Muuxannoo nuun dabarsuun duratti maqaa keessan nutti hima. Ani maqaan koo Awwal Sheesan jedhama. Godina Baalee Bahaa Aanaa Ganda Harawa Afuriirra. Kiyya Aadde Mardiyyaa Alii jedhama. Haadha warraa obbo Awwal Sheesan. Hayyee beellama kunuunsa saawwan aannanii irratti qabnu eh, waliin qabnu fan dhufee itti qophooftanii jirtu. Hayyee boonna san eh, siriidhaa qophoofnes seegaa jirra. Kunoo ana harfuus hin jedha. Qophoofnes eegaa akkuma Kunuunsa saawwan aannanii maaliif sin barbaachise? Aannanii kunuunsu waan barbaachiseef tokko <clears throat> fayyummaa isaatiif badheera olii deemee waan taane asitti yoo kunuunfame oomishtummaan aannan kennaa ni dabala. Eh, oomishummaa <clears throat> aanan kennaa itti dabale booda eh, hawaasni aanan kanarraa fudhatan fayyadamoo ta'anii aanan qulqulluu tani anang kanaaf barbaachisa jechuun tani, kana Sa ring Saariin de mani qulqullina akka hin qabne humbeeyna. Amma immoo karuyyuu de nulle. qulqullina gahaa argatan horiin kennan deemnullee aanan yeroo gabayaatti gurguratan qulqullina sirriitti qaba. Saawwan kenna ergasitti hiinee mm, faayidaan isaanii duraan liitira takka ilmadhaa gara liitira lamaatti ilmachaa jirarra. Kunuunsa saawwan aannaniit irratti maal nyaachisa maaltu isin barbaachisa? Ayyee baay'ee gaaffii gaariidha. Kunuunsa saawwan aannaniif wanni barbaachisu tokko gaaddisaa inni lammataa immoo faagulloo yookaan furushaa jedhama soogidda galabaa yookaan raqoo jedhama naannoo kanatti raqoo jedhama. Dabalataanis akkuma inni jedhee soogidda, bishaan, gaaddisa yeroo isaan keessa turan gara aduutti ni baafna. Wanni isin kaaftan gaariidhaan dabalataan wantoonni kunuunsa saawwaniitiif barbaachisan akkuma isin jettan gaaddisa yeroo aduun isaan barbaachisutti iddoo aduutti fi qulqullina iddoo isaan bulanii fi iddoo isaan oolan adda baasun barbaachisaadha. Kanatti daba'aansuudhaan qulqullina isaanii karaa ittiin eenu nyaata isaaniif barbaachisu irratti nyaanni kanneen akka naannoo keenyatti naannoo Afrikaati irraa dhufan akka molaasasi haftee warshaa biiraatii bahu fi kan kana fakkaatan irratti dabaluudhaan bu'aa aannanii dabaluun yookaan immoo oomishaa fi oomishtummaa aannanii dabaluun faayidaa guddaa qabanii akkasumas fayyina loowwan yookaan immoo saawwan aannanii keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha. Akkaataa nyaata saawwan aannanii kanaaf itti qopheessan nutti agarsiisuu dandeechuu? boondasan hagamma timbifiin kanaa achi isaa jira ammaaf waan barbaachisu itti qopheessanii agarsiisuu dandeenya. Bishaan isa fixee miftaa meeshaa maraana dhiyeessi. nama kun kunis soogidda soogidda sirriitti itti bulbuluu barbaachisa waliin bulbuluu qabna yeroo kaan faagulloo fayyadamna amma karuu faagulloo nurraa dhumte ammaa fi hasaraa fayyadamaa jira akkuma argitan kanatti aqribta walingeenne baxaxbataa jira. Akka ah, tansaraa waliin dhohine booda galabaa yookaan raqoo jedhama asitti kana jechuun bishaan itti baay'ifnee akka sirriitti jirtu jechuudha. Akkanas waliin dhohinee laa kana goonee kana goonee sirriitti baxaxbannee laaffifnee jechuudha. Akka nyaatamuuf kana goonee galabaa akkatti jiifnee jechuudha. Sirriitti akka jirutti bishaan itti baay'ifnee. akkuma akka kanaa galabaatti daballee baay'ifnee akkana nyaachiifnu. Ta'uun kennaaf hin oolna jechuudha. Iddoo tokko tokkotti qonnaan bulaa qofatu loon aannanii ah, yookaan saawwan aannanii kanaaf nyaata qopheessaa isin yeroo hunda akkanumatti waliin dalaydu moo? Eh, eh, wandisan akkasuma nyaata kanaas yeroo taa walumaan kenninaafi gisee inni hin jirre malafaan deemu anumatu kennaaf. <coughs> Ayyee wandisan akkuma isheen siif san yeroo an jirres isin hin kennitii fi yeroo isin jirres anis hin kennaaf jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee jechuun hojjumaa mari'annee dalana jechuudha. Maaliif yeroo faakulloo nu mullee hojjumaa mari'annee yookaan isin bitti magaalaa deemte jiru yookaan anis hin bita kanuma goonee fi mariin dalana jechuudha. Wanni nama tokkoon dalaganii fi namni wanni mariin dalagan tokko waan hin taaneef yeroo hunda yeroo baay'ee jechuun wal mari'annee dalana waan kana wal mari'annee wal marimaan goona jechuudha kanuma. Akkamitti kennituuf nyaata qopheessitan kana kan aannanii kanaaf? Ah, Baay'ee akkitti kennuuf guyyaatti yeroo sadii sadii kennaafi amma kan ganama kana osoo nyaachisaa jirru qopheessaa jirru nutti dhufte kana kope eega qopheessine booda akkanumatti kennaaf jechuudha. sa'aatii isin kennaa gargara isin kennaa bifoon kanaan qopheessinaaf jechuudha. Hayyee gaariidha qophiin keessan qulqullina isaanii akkamitti ta'e? isaanii akka ta'inu mm, yeroodhaan faltii illee jalaanii kaasa. Bakka isaan bulan irraa bakka annitti ni jijjiirra bakka isaan waa isaanii kanaan. qulqullina isaanii ittiin baay'ee gaariidha. Kan baay'ee qonnaan bulaa biraa barsiisudha. Fayyummaa isaanii hoo haala kamiin tokko talaalli isaanii yeroo yeroodhaan eh, kennaaf jechuudha. Inni lamata jijjiirama yoo saawwan kanarratti arginu jechuudha ogeessa beeylada fayyaa yaamne kittifaata ni kennaaf jechuudha. Boowwal jedhanitti saawwan kiyyaa yeroo elmadhus yoo haala qaama isaanii ni ilaala. Yoo haala badaa qaama isaanii irratti argee isaanis ni mari'adha mm, akkasumas eh, eegas ogeessa yaala. itti itti yoo isaan rakkoo irratti arge. Hayyee haalli isin kunuunsa sababoon aannaniit irratti nuuf kennitan baay'ee gaariidha. Eh, haala isani isaaniit irratti fayyummaa isaaniit irrattii fi haala ittiin nyaata isaaniif qopheessitan wan baay'ee eh, waan ganda keenya yookaan immoo qonnaan bultoota jiran barsiisudha. Qonnaan bulaa biraatiif ergaa dabarsuu barbaadan yoo jiraate eh, dabarsuu dandeessu. Akkuma isin ganda keenyaatiif horii raasaa irra gadhiisanii qeelchuu irra asumatti hidhanii bakka gaaddisaa yookaan bakka gaaddisaa bakka isaan bulanirraa gara bakka isaan oolanitti jijjiiranii haaluma kanaan haaluma nu goonu kanaan osoo wal maratanii godhanii. Akkuma inni jedhe sani hojiin kun abbaa manaatiif isa bichaa hin laalchisu isaanis akka kiyya kanatti waliin dhaabatanii tajaajila kana tajaajilanii bu'aa gaarii akka argatan isaaniif ibsa. Bu'aa saawwan aannanii kanarraa argamu akkamitti itti fayyadamaa jirtu? Faayidaan aannan isaanirraa argadu daa'imman kiyya baafachuuf, anis ittiin fayyadamuuf, gabayaatiif, itti fayyadamuuf kan. Kuusiin jettisan aannan saawwan kanarraa argannu bu'aa baay'ee qaba jechuudha. Tokkoffaa daa'imman keenya ittiin fayyadamanii, lammaffaa haadholiin ulfaa itti fayyadaman jechuudha. dhiyeessii gabaarratti illee wanta dhiyeessinu jechuun bu'aa gaarii qaba. Kanaaf jireenya keenyas nu jijjiirachuu yoo gara gurgurree kanuma. Saawwan kanarraa argattan bifa kamiin itti fayyadamu? Aannan isaanirraa argadhu bifa ittiin fayyadamu. Raafachuufis itittuu dhuguuf kanuma daa'ima kiyyoo baafachuuf kanuma. Ayyee dabaratan aannan kun anakku baay'eef nu fayyada. inni dura tokkoffaan daa'imman keenya itti yeroo dhugan jechuudha fayyummaan qaama isaanii baay'ee qulqullina qaba. Aanaan kana jajjabina uuma jechuudha ijoolleedhaaf. Fayyummaa qaamaa waan uumuuf haala gaariin dadhabina tokko malee mana dhuunfaa dhaqanii baratanii nuu deebi'anii jechuudha kanuma. Jettanitti bu'aan aannanii irraa argamu waa hedduudha sanneen keessa daa'ima keessaniif obaasuudha. Lammaffaa nyaata daa'immanii godhamu irratti aannan itti gochuudhaan dhadhaa itti gochuudhaan nyaanni daa'imman nyaatu akka pirootinii cimina jabina lafeetiif fi kan kana fakkaatan akka waan isaan fayyaduuf kana itti fayyadamu keessaniif baay'ee galatoomaa jecha. Galataan yeroo daa'imman keessan aannan fayyadaman laaluu dandeenya? Eeyyee ni laaluu ni dandeettaan. argitan kana qulqullina eh, daa'imman kennaa eeguuf aanan danfuu qabaa akkasitti dhuguu qabdi biradisi dhiqee qulqulleessee lafa kaa'ee amma aanan itti naqaa jira anan eh, danfifnee daa'ima kenna akkuma kanaan kenninaaf. akkatti dafnee haaluma kanaan haala sana ittiin kanaan kennaaf jechuudha. Maatii keessan ittiin nyaatas ta'ee aannan ittiin kennaafii jirtan kana qonnaan bulaan birootis irraa barumsa fudhatee haala kanaan akka ittiin maatii ofii ittiin tajaajilu wal gargaaranii abbaa warraa qofa osoo hin ta'in haati warraatis abbaa warraatis waliin ta'anii nyaata isaanii kennan kan barumsaa fi muuxannoo gaarii nu agarsiiftanii galatooma. fi barumsa kunuunsa saawwan aananii irratti nu kennitaniif baay'ee galatoomaa hojii biraa qaba waan ta'eef nagaan nu tura nayyaa fayyadamoo gaarii.